Hola, somos Sam y Tami y ahora vamos a grabar el video de reacción de y Kel, capítulo 1, uno de nuestros shows favoritos de la infancia. Estoy súper emocionada por este. Otros como que me emociono conforme lo voy viendo, pero este ya de por sí estoy emocionada. No sé, había algo en ese show, el humor era muy bueno. Kenan y Oh, <laughs> qué bueno. Y lo dejaron en inglés. Me encanta. Pero antes no entendíamos ni papa de la canción cuando pues estábamos chiquitas. No sabíamos inglés. Sus <laughs> caras de babe. <laughs> Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Eso me acuerdo mucho. Eso eh, no solo era de y Nickel, era de Nickelodeon. sí, sí, sí, pero como la canción estaba... Bienvenidos al show, mi nombre es ¿de acuerdo? Y... Se ve súper chiquito. Estaba bien chiquito lo que te iba a decir. ¿Cuántos años tendrías? Que el show. La voz. Es un clásico. ¿Qué estás haciendo? <laughs> Bien, el show de hoy se trata de cuando... Ah, vean, hay... La actitud de Kel. Bien. Me encanta. Y lo más importante de todo, <laughs> conseguir eh. un auto. <laughs> Sí. ¿Conseguir un auto? Así es. Eh, Kenan, ¿de qué estás hablando? Oh, cielos, tengo que ir a trabajar. Te veo después. Hasta luego, chicos. O sea, introducían... pero Kenan, no sabemos conducir. ¿Qué, qué, no, y siempre se iba. Siempre. Lo, vamos. ¿Era la introducción del capítulo o qué? Siempre, siempre había una. Híjole, ya se me había olvidado eso. El jefe de la tienda. ¿Por qué siempre tienes que llegar tarde a trabajar? Es que tuve un problema con el auto. Tú no tienes auto. Ese es el problema. <laughs> Pues, la tiendilla. te traje más cosas. Oh, muy bien, ponlas aquí. Oye, ¿cómo van a ayudarnos estas porquerías a conseguir un auto? Estos <laughs> Estas porquerías. 200 dólares ahorrados, así que tendremos que vender algunas de estas cosas. Es que, no sé, comprar un auto, ¿qué tal si nos metemos en problemas? Creo que él es, era muchas veces el problema, sí. Nuestro propio auto. de peluche y además... Eso quiero vender. ¿Qué? Y si encuentras un mono dorado dentro de una caja de cereales Google, te ganas 10 mil dólares. <laughs> Muchas gracias. <laughs> Vamos. Creo <laughs> que ya sé cuál es. Ya sé para dónde va este capítulo. Ay, no pueden hacer eso, así sin comprar la <gasps> mercancía. Oh, no, aquí no está. Pásame otra caja. Porque salió volando como proyectil. mono dorado en ninguna de esas cajas de cereal. ¿Abrimos otra? De seguro la que se llevó el niño. cajas! ¿Quién sabe? Necesito que me ayudes a descargar los melones. Esto lo descontaré de tu salario. Y limpien todos estos cereales ahora. Pues no le queda nada. No trabajo aquí. Y procura no hacerlo nunca. <laughs> le daban tics. <laughs> Le daban tics. ¿Por qué siempre me lo haces notar? Los pantalones de los 90. Mm. Los outfits completos. Sí, pero el pantalón era como... Mitad hombre, mitad azorrillo. Son historietas. Seguro son invaluables o algo así. las primeras revistas de historietas que llegaron a los Estados Unidos. Esto vale miles de dólares. ¿Qué estás diciendo? ¿Que alguien nos dará miles de dólares por unas cuantas revistas de historietas viejas y malolientes? Genial. Mm, hasta luego. ¿Qué te dijo? ¿Quién? Chris. Ah, él dijo que traería dinero el Ken <laughs> acaba de terminar de hablar con él. Tiene a Whitney en la puerta. Es Whitney, ¿verdad? No lo sé. ¿Quién está ahí? Ay, cuando tus cuartos tenían muchos posters Ay, no me acordaba, no me acordaba. Tenía un hermanita. No me acordaba de su cara, pero ahora que la veo, Siempre estuvo en mi cerebro. Que le gustaba que él. Ah. ¿Qué tal? ¿Te ves bien? Es que estoy haciendo gimnasia y yo... que <laughs> él estaba guapo. Pero era un tonto. Pero era bueno. Sí, era un tonto noble. Uh de acuerdo. <laughs> la manota. Órale, bye. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bien, enviaremos un correo diciéndole a la gente que queremos comprar un auto. Eso, eso no, no. Lo conoce tan bien que sabe de todo. Pero no sé qué. ¿Cómo sabes que me enviaron a la oficina del director? No lo sabía. Había un 50% de posibilidad. Porque Kate siempre está cenando en casa de Kenan. <laughs> Sí. O sea, que él ahí vive. Que, que él vivía en casa de Kenan, <laughs> era lo gracioso. yo... Ah, oye, que no tienes que ir a buscar más agua. Voy después. Me vale madre. ¿Quieres más agua? Mm, no hace falta. Oh, oh, oh, se trata de. Oh, oh, oh. Sí, no, se trata de. <laughs> Está diciendo todo. Ahora, ¿quieres decirnos por qué te enviaron a la oficina del director? Accidentalmente, por accidente, pegué su trasero a la silla. no quiero que le pidas disculpas a esa mujer mañana a primera hora. Sí, señor. Y no hagas más tonterías. Era solo una broma. si yo, fuera esa maestra, me hubiera enojado ah, mucho. Tienes razón, tienes que pedirle disculpas a esa profesora. ¿Hola? ¿Ah? Sí, obvio. ¿Con el habla? qué oh, bien! ¡Genial! hacer ah, el pan eso para... él, ¿eh? de seguro. Es que eh, <laughs> ah. ah, van a usar las entradas al circo que, se, que sacaron de los cereales. ¿Verdad? No lo sé. Adiós, Kel. Vamos, Kira. ¿Cuántos años tendrá esa niña? Estaba obsesionada. esperar a que llegue el vendedor, llénatelo. Dentro de un par de horas estaremos paseando en nuestro nuevo auto. <laughs> Pero no tiene ni el dinero. Ah, y sinceramente tampoco la edad para manejar, creo yo. Ah, el cinturón. <laughs> la cara de, Kel, de Kenan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cambia de estación ahora en la mañana. Cambia de estación ahora en la mañana. Cambia de estación ahora en la mañana. Cambia de estación. cambia la estación, ah, ¿sí? sí. Vamos a disfrutar. Ah, oh, espera, ah, espera, escucha. Oh, debe ser Chris. Veamos quién es. Oh, no te sientes sobre el auto. Oh, de acuerdo. Hola, Chris. Hola, vi su anuncio en el que decían que querían comprar un auto. El mío es el verde que está enfrente, ¿lo ven? Oh, sí, no está mal, amigo. Pase oh, adelante. Gracias. Está el dinero. Sí, ¿dónde? Ah, le dijeron a él que les vendiera. Eh, chicos, eh, ¿cuánto te dieron por ella? Se las robaron. llevé las revistas a un tío mío, pero según parece, tus hombres zorrillos estaban demasiado arañados y olfateados. Ahora no valen nada. Ah, ¡Oh, no! ¡Esto es malo! No, esperen, amigos, no es tan malo. Bueno, al menos no compraron nada. Oh. <laughs> yo pensé que iban a comprar, o sea, el carro, hacer como un intercambio y todo de palabra y luego no iban a tener dinero para pagarlo. Eso es lo que yo Exacto. Pero ni a eso. No, está bien, no estuvo tan mal. su refresco. Gracias. Su gaseosa de ¿Ustedes quieren comprar un auto? Sí, sí queremos, pero por ahora no tenemos el dinero, es todo. Vale mucho más de 400 dólares, pero me conformaré con eso. ¿Qué les parece? Es robado. Ah, sí, muy bien. Ustedes tienen más de 16 Sí, Sí, aquí tratando de hacer. Pues es que, que auto va a costar 400. Entonces vendido. ¿En serio? ¿Nos venderás ah, ese ah, auto ah. por 400 dólares? Sí, claro. Tengo el título de registro aquí. ¿Tienes el dinero? Oh, sí. Claro que tengo el dinero. Espera. Él sostén esto. Oh, no voy a tocar eso. <laughs> Vente. Vendré a buscar el resto mañana y Ustedes pueden quedarse con el auto. Oh, ¿Confiarás en nosotros? Sí, tú trabajas aquí. ¿Cómo pueden decir eso? me quedaré con el título hasta que ¿Confiarás? ¿Cómo si... Felicitaciones. Disfruten el auto. Estoy segura de que es robado y, Se ven muy sospechosos ellos también. Sí. Yo no confiaría en un sujeto que dice, ¿confiarías en nosotros? Sí. O sea... Está estacionado en zona prohibida. Ah. Y es robado. Ayúdanos a atrapar a ese hombre y no te acusaremos de nada. Vaya a comprar el almuerzo, esto podría tardar. De acuerdo. qué más te hay? Muy bien, ¿cuál mm. es el plan? Apenas te entregue el título y recoja tu dinero, tú dices la frase clave. Bien. ¿Cuál es la frase clave? Su <laughs> cara. La frase clave es, la ardilla tiene neumonía. ¡Oh, qué ardilla! Esa es la señal para que entremos y arrestemos al malo. Ajá. De acuerdo, lo tengo. Hola. hola. ¿Cómo está tu, tu, neumonía? ¿Cómo está tu neumonía? Hola, señor. ¿Cómo está? ¿Pudiste conseguir el resto del dinero? Sí, pude conseguir el resto del dinero. ¿Del auto? Que no, no le quita la mirada a él. Todo lo que dice. El título. Ay, no. Qué cringy. <laughs> La. Ah, no se acuerda. La ardilla tiene una banana. Sí, lo siento. Acabas de decir, La ardilla tiene una banana. La ardilla tiene fiebre. La, la, también. <laughs> por favor. De acuerdo. Ah, ya Ahora tiene. voy, muchachos. Ah, eh, ah, no, no, no, espera. Eh, creo que debes contar el dinero otra vez. Mira, papá, me alegra verte. Eh, espera. eh, vinimos a buscar una. ¿Quién le está dando el dinero? <laughs> ¿Qué es ah. eso? se lo sopla. Eso es, la ardilla tiene neumonía. No se muevan. ¡Eso es! que demonios! Ah, ¡Deprisa! ¡Ay! Ahí venía con la comida. ¡No! <laughs> Su comida. Buen trabajo, chicos. Ah, y la próxima vez que compren un auto, asegúrense de que no sea robado. Bien persogado el papá. ¿Qué tal si te invito a unos pistachos, eh? Espera. ¿Qué, qué, qué, qué, qué, bueno, al menos agarraron al mal. No necesitamos tener un auto. ¿Por qué? Se me ocurrió una idea mejor ahora mismo. Oh, no. Sí. Espera un momento. Kenan. Oh, no. Ahí, <laughs> ¡Vamos! Ah. ¿Por qué? <laughs> Siempre decían. Siempre decía no. Nickel fue grabado frente a un público en vivo en las instalaciones de Nickelodeon en los estudios Universal en Orlando, Florida. Wow. No me acordaba que fue grabado en un público en vivo. Ay, perdón. Yo creo que... Yo sí me acordaba, pero solo hasta que lo <laughs> escuché. Por eso, o sea... <laughs> Este... Wow. Oh, estuvo muy bueno. Quiero ver los demás. <laughs> Sí, y no hablamos... Siento que no hablamos tanto, pero yo estaba bien concentrada, es que estaba muy bueno. Está muy bueno, sí. Yo creo que fue eso. Kenan siempre está estresado como, como así, ¿verdad? Porque que él no tanto, o sea, que él está... Sí, que él, no, que él, no, se estresa, pero... no, no, tiene idea la noción de la importancia de las cosas. Como que se estresa, pero de una manera muy infantil. Sí, yo creo que conforme pase la, la, serie va a estresarse más que Nan, porque aquí no, no... Aquí se mostró como muy, ah, yo las puedo, ah, no te preocupes, sí, sí. Pero conforme pasa la serie, yo recuerdo haberlo visto así como muy estresado, muy ansioso. Es que lo pone ansioso. Sí, la verdad está muy bueno.